ăn chấm mốt à, chùa hỗn tấu chùa đó hầu sáng xa xa chị em nè hả trên trên đi mà ăn chung nhau cả hả dáng dạ, hầu đây với mày gì chuyện cái lên á hả ok một chỗ này là cái hỗn tấu vừa xì xa ăn chăng cái mà hả ta sẽ ăn chung nhau là đi bút khởi gì bút xì rồi mà từ đấy hả cái mà dáng dạ, hầu xì đều đó cái hầu ra à cái đó chừng nào đi con sưởi la hả đi con sưởi à, nó là tông xì trong chưa 你光水啦，就水啦、啊，你光水来哈，尽量你光水来。咁呢度咧，咁咧倒进去，咁啊，因为诶上阵我都没有用嗰个啊，没有用嗰个啊美甲啊，真系一度用一度怕。所以我索性成阵没有用啊，用一种啊啲嘅美甲。 啊！啲嗰种铁我不敢用啦，现在我完全系用电啦。我觉得蛮有自信噶，现在用烘炉系蛮方便，真系蛮方便啊！为什么蛮方便呢？嗱，你看，我将啲红豆咧就啊揾个烘炉对铁一个锅啦，咁就比较个热都很集中啦吓，咁啊，我就关住个门，给它烘一点点，咁啊烘到它嘅水分咧净啦，好像呢啲红豆咧。 进去，咁啊，冇冇放水，不可以放水，炒到它干干声，嗯，炒到干啦，啊，仲没有干啫嗯，炒到完全干了啦，啊，大概你看你红豆多少啦，如果红豆少咧，应该时间就比较少，咁你红豆多当然个时间满啊多啦，所以你你就要啦哈，啊，咁啊将它尽量炒干。 你看那水分，哇，真的很快，我觉得比一个锅子炒比较快，因为它个叶都比较很集中啦哈。咁你，因为呢个盘子真的蛮好用， <laughs> 有冇得卖你？你自己看咯。我我我本来也教你了，好像那间公司好像那个盘子执掉两个字啦。呢个盘子是一种平底锅嚟嘅，我自己家计啊，放个红炉，一个小红炉，慢慢刚刚好啦。因为呢种呢，它比较种厚啊嘛，厚得。 控起来，给它慢慢腌，还有关起个炉呢哈，又唔怕它，诶，即系比较热比较快，我觉得真系蛮快啊，咁啊炒到它的水分，啊干，差不多很干啦，叮咗喎，啊不要紧，我最开火，最开火啦，因为什么？因为炒红豆咧，啊我净系一个第一次啫，第一次啫，即系如果你发觉煲出个红豆咧，好像不够沙沙。 或者你炒兩次啦，放水炒兩次啦，我很難當我猜下啫，因為我上次炒啊兩次也晚沙，都係蒸時用一次，看看沙唔沙啦。因為它煲起來咧，沙沙的很好食，不像以前咁硬嘅，很難煲的，所以我用呢個方法咧。 嗯，我觉得蛮方便啦，又咪省时间啦，因为你煮个窝度炒咧，其实很伤害我们的炉嘅。为什么？嗰啲炉咧，塑胶也有啦，电磁炉啊，诶，它的温度系有不集中嘛？咁我而家我呢个温度完全集中周围，咁啊，哇，搞依生啊，好似好像啊，搞依生，好像一个大红炉。 就控住它的火，在里面温住它的红豆，好像比较快点收水分。咁啊，然后，咁啊，我不停咁样搅拌，因为红豆咧跟其他不一样的，因为它很容易啊，即系好容易嗰啲水分跑走啊，所以我怕它啊黑了，啊，变咗黑了就变咗不好吃啦，苦啦哈。所以我们的时间也控制蛮很好。 所以我又倒埋两啲花生去烘啊，就是这么简单。我觉得诶，差不多，其实我就想啊，冇烘到稀釋啊，烘到完全收干嘅水分啦吓。咁啊，完全收干嘅水分咗之后咧吓，咁啊，然后咧，因为好多时咧，我們个炉咧，我觉得个温度咧，呢个炉比较烘干嘅东西比较集中一啲，好生我关起來，儘量你看住它，唔係等一下就稀了就。 苦了不好吃了，所以也是你你吐多几斤，你就会控制的了哈。要搅拌它，莫给它啊，突然间啊稀了啊，就是这个原因了哈。咁啊，然后呢，我就是咁不停咁搅拌，不停咁搅拌。咁我觉得嗯，有种香嘅红豆嘅味道走出嚟啦。咁啊，走出嚟咗之后咧吓，咁啊，然后咧，咁我觉得应该差唔。 应该差唔多收光嘅水分啦，OK，嗯，咁我收光，因为他说完全收光，咁我有时啊，我不时先控咗稀释嘅产啦吓，所以呢度嘢控制就猛喉，因为真系控制系蛮好，他，即系我上次就控两次啦，正正我用控一次喳喳声，对住佢，佢啲水分已经收光咗啦，咁我尽量咧而家成只，啊，种方净水去控它，再试咁用。 同一个方法，不停咁样搅拌它，啊多定水分啦，刚刚好浸住啲红豆，其它熟到水啦，咁啊不停咁搅拌搅拌，啊就是用呢个方法，因为我上次咧系沙，煲出嚟系沙沙唔软软，只不过我上次就炒过两次，即系放水炒干，再放水炒干，所以我蒸次烂多，我成用一次嘅方法，看会唔会好一点点啦吓。 我知啦，应该两次比较安心。一次，因为以前煲啲红豆咧，我没有用呢个方法之前咧，我觉得红豆很残啊，每一次很烟，知道我们一次都通哦。咁甚至咧，我上次煲两次，炒两次嘛，什么炒两次啊？一次收干个水分，咁啊第一次，咁啊倒水，倒水咁啊炒炒干咗之后啦咁啊炒干啦。 然后再嚟多次嚇，咁啊炒干啦，干料啦，咁啊再倒一次水，又系咁不停不停咁拌喷它，干晒水，完全干晒水就插住拿住煲，煲它很软软。所以我看如果即系你们觉得呢个方法很好嘅，因为我为什么以前啊用嗰个炉，因为成成我什么都用嗰只红炉啊代替啦，因为觉得红炉真系蛮好用，我觉得仲好用过微波炉，微波炉。